मैले कति माया गर्छु तिमीलाई त बाले छैन जब अँध्यारो हुन्छ तिम्रो यादले सक्दिरहेको हुन्छ तिम्रो यादले मलाई पागल बनाइरहेको हुन्छ जब आँसु झर्छ पानी परे जस्तो हुन्छ तिम्रो यादले मलाई लास्टै पागल बनाइरहेको हुन्छ तिमीलाई त मायाभन्दा बढी पैसा चाहिरहेको रहेछ म त माया गर्थेँ उसलाई त पैसावाला केटा चाहिरहेको रहेछ केही छैन तिमी जहिले पनि हाँसी खुसी बाँचिरहेको माया भन्ने चिज भल थाबो आज खाज खास भोलि कहाँ जाँदो रहेछ पैसा ठुलो चिज रहेछ फेरि माया कहाँ जाँदो रहेछ केही छैन जिन्दगीमा हाँसी खुसी बाँचिरहेको पीडाका पीडा भए पनि हाँसी हिँडिरहेको छ केही छैन कुरा गर्नु अब कोसँग कुरा गर्नु माया त सबले गर्छ तर मायामा विश्वास नगर्नु माया भन्ने त्यस्तै हो आज खास भोलि कहाँ गयो थाहा छैन हो